lo ingrandisco ecco qui ecco qui ecco qui abbiamo l'ho ingrandito tutti i prodotti ovviamente grazie allo studio di Gregorio quindi vedo che ho studio di Gregorio fatto grazie a noi e ehm, si vede così no, devo metterlo su iniziamo il gameplay e vi faccio vedere un po' questo qua è lo mio spazio delle armature guardate con la luminite dietro è fighissimo sembrano tipo inciantate può essere benissimo qua c'è ci devo mettere dei blocchi e ehm, uno due ok poi qua c'è un po' il mio magazzino. Qua c'è... Eh sì, forse devo metterci un pochino più luce. Però qua c'è un po' la zona fornaci e qua voglio fare tipo qua si sale e tipo qua si continua con tutti i vari scomparti, eh, varie cose. Ci metto, no, ci metto una torcia col piccone. Eh. Cosa succede? oh, cosa ho fatto? Oh, ho rotto il diamante uff mia ignoranza quindi rimettiamo tutto ho rotto proprio tutto ho rotto tutto andiamo, andiamo fammi vedere cosa ho rotto mi metterò un punto sopra no. il diamante il coso di netherite il il coso di netherite noi siamo veramente uno e due diamante e il coso di netherite si compra tutta la cesta dei minerali molto molto ordinata e non mi chiedete perché ho fatto così a ho momento prendo ok ho preso per un altro diamante andiamo ve lo lascio da me ne prego e questo blocco ora intanto se arriviamo al piano di sopra questo lo vedo di arrivare anche dopo eh. non ci ho messo la scala e eh no, sono fregato ho messo dimenticato di metterci la scala oh cavolo vabbè facciamo così solo che c'è questo o 1 2 3 da questo buco il fissone dove sta quindi 1 2 3 ed è il quindi è il secondo siamo fregati vabbè rimane una leva perché non levo qua? Oh. Non si può più. Ok. Uno, due, quattro. Adesso. Si rompe questa? si rompe? Speriamoci un attimo il primo terreno. Io credo che dovevamo metterlo primo l'espulsore qua invece che su. prendiamo il pistone oh, uno qua poi il blocco qua e sentite giusto bene ho messo l'audio io non mi scordo se mi sono messo sì ci ho messo l'audio mi sentite pure bene bene e solo che voi vedete un po' un casino vedete un po' maluccio la visuale mia un attimo che sto sistemando dovrebbe andare meglio vediamo un po' cambia qualcosa no che okay, cambia niente meglio quindi adesso io dovrei non rompere questo coso un piccone ecco un blocco qua no no no io dovrei mettere un piccone qua cioè un pistone qua verso di me non la fornace ok vuoi mettere no devo far controllo di qua nome no, un pochino più su tanto mettiamo tutta la scalinata cioè posso mettere N eh, che vabbè uno ci lo leviamo sarà per brutto e 2 così faccio 1 e 2 oh, come fa a cadere tutto? chiamalo ah secondo che eh, non si è sbugato siamo sbugati sotto tempo bello il sottoletto il lo devo mettere a ah, 1 qua e eh, 1 qua aspetta un attimo poi al posto di questa torcia ci devo mettere la leva e non succede un tubo perché non succede un tubo là no, Oh. non si è bloccato ah devo, devo fare così no, devo metterlo due blocchi devo metterlo due blocchi più in qua voglio mettere uno poi vado devo fare uno, devo prendere uno stanzino non basta nessuno credo lo stanzino ci devo mettere un blocco blocchi un blocco e poi la leva giusto eh, eh. giusto errore mio di servizio mamma mia comunque con pistoni devo farmi fare un corso privato da loco forse, forse lo dobbiamo fare insieme perché con sti cosi faccio un pochino di casino forse anche se mi piacciono tanto questo video Bruno se ti piacciono allora acchiccavo perché fai tutte queste cose eh, perché sbagliando si impara per ce lo faccio più o meno sopra tua casa anzi in mezzo al tone acqua faccio proprio la lo standino dei- delle cose informatiche. Ma qua c'è un buchetto. Poi la torcia qua. Sopra. Metti. Le torce. Eh, si così si illumina. Adesso qua di norma si mette a leva qua. Anche se la metto qua. Non so, poi se la metto qua non funziona quindi devo fare qua però se io faccio una cosa del genere eh, e redstone dovrebbe funzionare vediamo un po' allora redstone e eh, si gira no deve o blocco oppure devi redstone devi metterla anche al, al lo fa così, raga. Eh, stiamo distruggendo un po' casa nostra, però... Ok. Speriamo che da fuori viene pure una cosa bella. Devo fare un blocco qua. Poi... Questo qua. diverso un po' questo scende qua sotto qua ricopre tutto qui ci devo mettere aspetta ma io sì lo so ci devo poi la leva ci devo mettere allora se io faccio una cosa del genere adesso non mi ricordo ve lo chiedo anche a voi se io faccio una cosa del genere vediamo un po', oh. così si rompe faccio una cosa del genere io qua non ci posso passare ma almeno è più bello lo vedete così e poi con una buona marcia così si passa sì. così qua non puoi passare Mi metti la leva. Porta. Ci devo mettere pure una porta, però ce la metto alla fine. Questa ricessa. Vabbè, ma, ma la soppesa poi ci metto. Noi dobbiamo andare sotto. Allora, il pavimento lo potremmo fare. no eh, questo e in blocchi e in vari minerali e rame rame e oro sì rame e oro rame rame io fa un po' in stile marci. Tipo come fa marci che fa tutti quei pavimenti molto molto belli. Poi anche un po' di neverige. Sì. sì. E poi oro. Questo Ma non c'è un blocco di, di grezzo? Eh no, perché giusto, sono scemo per il blocco di, di grezzo sarebbe il minerale oscuro. No. Antico, il detrito antico. De, detrico antico. Un po'. E anche un pochino di luminite. Siamo Siamo in tema nether quindi tipo 1 poi 1 poi un blocco d'oro un blocco di questo poi un po' di netherite tipo così un po' di netherite poi tipo un po' di oro grezzo tipo qua qua qua qua Ci sta venendo bene, mi sta cominciando a piacere. Lo dico qua, uno qua e un altro qua. un coso. E qua un po' di meteorite così, tipo. Bello. Voglio un po' di mattoni. Boh, un po' di rame molto bello il blocco di rame vedere stiamo giocando E raga, scusate, mi aveva chiamato una persona, quindi ho dovuto subito mettere cose private e varie cose. Noi stiamo facendo un pochino il nostro... Il nostro... Siamo molto di roba. Ovviamente questa è tutta creativa, perché se non sopravvivenza non avremmo mai finito. Voglio qua, poi qua, un po' di rame. Poi, cosa ci manca? Un po', un po di luminite pure qua. Un altro pochino di luminite pure qua e qua 2 in e qua 2 in ragazzi guardiamo da sopra è fighissimo qua forse qualcuno vedete ma è fighissimo forse raga vediamo se ci sta bene anche oh, così e qua sì molto molto di pavimento Ti battiamo a scatti, molto molto figo, è bellissimo, raga, veramente bello. Eh è molto scuro. ce ne metto una qua e una qua. Poi dovremmo fare, ma io direi di fare tutto il pavimento tutto in minute, di 60. Vabbè, ci metto qua. Poi, la scala, l'ominide boh, eh. così eh è anche molto bello illuminato però non solo di meteorite cioè di luminite scusate anche un po' di una combinazione fra due blocchi tipo eh, anche marine blocchi marine questo qua questo qua e più l'arancione fuoco si chiama fuoco non ricordo non ricordo come si chiamava abbiamo preso prima Fungi Fungi, no, Fuoco Fungi, beh, roba del genere. Sì, è eh, anche molto, molto Fuoco Fungi. Tipo un pochino strati più o meno. Tipo, qua. Poi un po' di lumine pure qua. Ovviamente è bianca qua. E qua. Poi ci metto eh, il lumine l'ominite, l'ominite, l'ominite, l'ominite, l'ominite, e poi questo, questo, questo, questo, questo e questo. Bello. E qua, bello, così si illumina anche un pochino. E qua faccio uno e due. Tipo E questo sopra ce lo voglio fare tutto in ehm, mattoni di rame questo è molto molto bello sto blocco cioè io come al solito faccio i eh, faccio i sottoca no i, i, le cantine sempre più belle delle case c'è questo problema c'è questo debole perché mi piace diciamo perché le cantine sono non è che mi piacciono di più siamo più cioè invece di costruire invece di, di, di, mettere devi rompere cioè c'hai tipo qua è tutto distrutto cioè perché qua era tutta eh. pietra invece da là di, cioè se vuoi fare una cosa del genere sopra ci vuole tantissimo invece qua basta che rompi un blocco e fatto io molto sembra un ascensore e qua lo potremmo fare un blocco di carbone per mantenere l'idea di questa cosa carbone eh, figo tipo una cornice un blocco di carbone potrebbe fare è zero 9, 9 33 minuti un cinema e poi tipo raga ehm, ciao